cuando lleguen a su mesa, quiero que saquen, vamos a ver quién va a poner atención, quiero que saquen de sus bolsitas cinco cubitos y lo pongan enfrente de ustedes en una línea. Mesa número uno, adelante. Cubitos, cinco cubitos enfrente de mí en una línea derechita, una línea... ¿eh? horizontal. Vamos a ver, mesa número 2 adelante, a ver a sacar sus cubitos. Yo te miro eso ahora. No toquen más nada, nada más que los cubitos, sáquenlos, no los conecten solamente en una línea. Mesa 3 adelante, no hay que conectar los cubitos, solamente sacarlos, Oscar. Muy bien.